हेलो दोस्तों आप सब कैसे उम्मीद करता आप ठीक होंगे आप सभी के लिए बहुत अच्छा और बेहतर ऐप लेकर आया हूँ ये इंटरनेट के ज़रिए आप पैसा कमा सकते हैं आप ये ऐप है एक इससे आप बहुत अच्छा से आसानी से पैसे कमा सकते हैं इसमें ना कुछ उतना खास नहीं है आपको सिर्फ शेयर करना है दोस्तों से डाउनलोड करवाना है एंड कुछ टास्क है उसको पूरा करना है कुछ गेम भी है गेम भी खेल कर टास्क अपना पूरा कर सकते हैं आप ध्यान से देख सकते हैं मेरे वीडियो में भी सारा कुछ दिखाते हैं डिटेल से किसी भी ग्रुप ग्रुप में कुछ में भी शेयर कर सकते हैं फेसबुक तक भी व्हाट्सअप भी इंस्टाग्राम किसी पे भी शेयर कर सकते हैं ये टास्क है सब आप देख सकते हैं स्क्रीन के ऊपर ये सब भी डाउनलोड करके आप गेम खेल सकते हैं इसको शेयर कर सकते हैं शेयर करके भी कमा सकते हैं एंड इसे डाउनलोड कीजिए और फिर ओपन कीजिए ओके मेरा है इसलिए नहीं किए हैं बैग जाते हैं उसके बाद दिखाते हैं ये